Jepet për adoptim macja me peshë pesëmbëdhjetë kg. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Një strehë kafshësh në Virginia po kërkon një shtëpi të re për një mace jashtëzakonisht trupmadh që peshon tetëmbëdhjetë kg. Richmond Animal Care and Control tha që macja Patches është në një dietë të veçantë dhe plan ushtrimesh për ta ndihmuar atë të humbë peshë. A u zgjuat sot dhe thatë, Le të adoptojmë macen më të madhe që dikush ka parë ndonjëherë? Nëse po, ne kemi macen për ju, tha RACC në një postim në Facebook. Veterinerët thonë se macja shtëpiake mesatarisht peshon rreth dhjetë kilogramë, megjithëse kjo peshë mund të ndryshojë sipas racës. Kujtojmë që një mace australiane e quajtur Himmy mbajti rekordin botëror Guinness për macen më të rëndë kur peshonte dyzet e gjashtë kilogramë, derisa sa ngordhi në moshën dhjetë vjeç e katër muaj në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë.